Suárez manifestaba recentemente na prensa a imposibilidade de que municipalizar servizos públicos debido á chamada de Montoro, nós manifestamos que é unha cuestión política de vontade, de interese, que creemos que, según manifestaba na campaña electoral, ten que seguir adiante. Esta vontade que é moi importante para a Fidelidade de Ferrol que os servicios básicos, onde non hai competencia, que funcionan en régimen monopolio, sexan xestionados polo propio Concello. O de Ferrol non pode estar cautivo máis de Florentino Pérez. Neste momento xestiona cletes, servizos sociais, xestiona a auga e xestiona o que va ser a basura. Creemos que ten que ver un antes e despois da, da chegada destes gobernos a as cidades, estes gobernos que manifestaban de os gobernos dos, do si se pode e non, non, do non se pode. Por lo tanto, creemos que a vontade ten que ser firme e a loita ten que estar encima da mesa. e vamos eh, falar un pouco da, dos motivos, do que nos motiva para cuestionarnos en contra do, do contrato eléctrico. As reflexións que fixemos este grupo de persoas que nos presentamos hoxe para manifestar a nosa oposición ao contrato eléctrico que está encima da mesa, que quere eh, contratar o, o goberno a parte de, de Ferrol Común. As persoas e entidades promotoras da plataforma na defensa dos servizos públicos pola remunicipalización reunidas a 7 de xuño de 2016 quere manifestar públicamente as seguintes reflexións sobre o contrato eléctrico. Primeiro, que o Concello de Ferrol está tramitando a asinatura dun contrato de suministro e mantemento eléctrico coa UTE da empresa Sefcom e a empresa Fomento de Construccións e Contratas procedimento está pendente en estes momentos de ser aprobado en mesa de contratación e eh, sesión plenaria. A duración do contrato sería de 15 anos máis prórroga e alcanzaría 41 millóns de euros. Un diñeiro que a través destas grandes empresas vai sair fora de Ferrol e nos vai empobrecer vai a producir empre, emprego de baixa calidade e hipotecaría a esta cidade hasta 2030. Segundo, que existen varios informes técnicos municipais e extramunicipais que informan de graves irregularidades no procedimento. Dado que non se trata dun contrato de servizos, senón de dous contratos Isto manifesta claramente los informantes que, que nos están axudando. Un, un contrato de suministro e outro de prestación de servizo. Polo tanto, incluirlos nun mesmo contrato é totalmente ilegal e irregular. E a duración de ambos, máis aló de 4 anos, por rograves a 6 se, segundo a legislación teria que ser o legal deste tipo de contratos. Terceiro, que existe a posibilidade de desestimar e mesmo facer renuncia a este contrato, tanto polas irregularidades que presenta no procedimento de contratación, tal como nos asesora e informa, como digo, os distintos técnicos, os que están en contacto esta plataforma, todos eles especialistas, neste tipo de contratos. O primeiro que había que facer nos manifestan é separar o, o contrato de suministro do contrato de mantemento. Cuarto, que todas estas xestións poderían ser levadas adiante nun curto prazo de tempo, saindo da actual situación, sabedes que nestes momentos o Concello está reconhecendo facturas por vía extrajudicial para, para o contrato eléctrico actualmente en que se podría salir da, desta situación na que estamos. Quinto, que nos parece bastante grave. A Alcaldía solicitou un informe xurídico ao bufete con que ten asinado un contrato de servizos xurídicos, a Lama e asociados. Este informe é radicalmente contrario á remunicipalización e tamén ao desistimento ou á renuncia. Entre os argumentos do informe destaca o pagamento de indemnizacións millonarias e amenazas de cárcere ou pérdida de patrimonio ao alcalde e aos concelleiros que asinen ou renuncien ao dito contrato. Sexto, o administrador da empresa Sefcom e Borja Silveira Rey, que a súa vez pertence ao bufete que elaborou o informe xurídico, Lamas e Asociados, o que cumpre, ao noso ver, o principio de independencia e objetividade do bandito informe. Parece nos grave que haxa un informe que avale o contrato que quere asinar Ferrol en Común co, con este bufete que asesora o Concello no que está Borja Silveira Reyes que administrador da empresa SEFCOM, un dos beneficiarios deste contrato. Creemos que isto é motivo de denuncia e parecenos algo bastante grave. Sétimo, no pasado pleno do xoves 26 de maio, na votación da moción que presentou o Bloque Nacionalista Galego, instando a renuncia do contrato, o Grupo Municipal Socialista PSOE eh, votou, votou a favor. Non así o seu socio de goberno Forrano en Común, que se abstivo xunto a Ciadanos e o voto contrario do Partido Popular. Por todo isto, que desasinamos esta iniciativa, mostramos a nosa firme determinación para paralizar a xunicación deste contrato ilegal e pernicioso para a cidadanía de Ferrol e conseguir xa o proceso da remunicipalización destes servizos para o que nos conformamos en promotores desta plataforma elevaremos adiante as iniciativas que consideremos ate lograr o noso objetivo que non é outro que a remunicipalización destes servizos co que ademais de optimizar o servizo en función do ben común e non do beneficio privado suporá un aforro para toda a cidadanía a través da xestión municipal e fixaremos capital social na cidade a, tra a través do emprego digno e de calidade pódese débese e precísase pedimoslle ao goberno eh, desta cidade, especialmente a Jorge Suárez, que teña en conta todos estes argumentos e paralice xa a adjudicación do contrato eléctrico.